Bonjour à tous, euh, je m'appelle Din Long, je suis français d'origine vietnamienne et ça fait trois ans que j'aide des entrepreneurs sociaux à créer et à développer leurs projets en euh, les aidant sur leur stratégie, sur leur business model et sur euh, un peu leur réseau. Bonjour, moi je m'appelle Céline et ça fait 20 ans que je travaille dans la tech, 11 ans dans une entreprise familiale dans la tech et puis je suis mentor, j'aide en fait les, les entreprises à monter leur projet dans la French Tech au Vietnam notamment, euh, entre la France et le Vietnam, et je suis aussi d'origine vietnamienne. Pour répondre à cette question, on va d'abord vous raconter une petite histoire. Euh, moi, c'est l'histoire de, euh, Jimmy Fan, qui est le fondateur de Koto, donc qui veut dire No One Teach One, qui est une, un des pionniers des entreprises sociales au Vietnam, qui est en fait un restaurant qui forme des jeunes de rue et des jeunes défavorisés à l'hôtellerie et à la restauration. Et Jimmy Fan, il a fait ça depuis 20 ans. Euh, il forme des jeunes depuis 20 ans. Il a commencé tout petit en juste distribuant des sandwichs dans la rue. Et petit à petit, euh, il a créé un peu ce, petit empire euh, qui, forme des gens. Et pour moi, c'est vraiment un exemple d'entrepreneur à succès au début. Et en plus, dans le social et solidaire. C'est ça. Exactement. Eh ben moi, je vais vous parler de Madame Thao, Certainement, beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est euh, fondatrice euh, et présidente en fait de Vietjet Air, euh, qui en fait fait partie aujourd'hui. C'est une des seules femmes milliardaires en Asie du Sud-Est. elles sont parties de pas grand chose, ont étudié en Russie. elle est revenue en fait pour aussi participer au développement du Vietnam. Euh, son parcours est assez intéressant parce que c'est un, parcours euh, qui a été très difficile dans un monde qui est plutôt masculin et euh, c'est un sacré bout de femme quand même, Madame Tao, il faut le dire. et puis surtout, c'est une success story qui s'exporte en dehors du Vietnam aujourd'hui et qui fait, qui fait partie maintenant des use cases que, y compris dans les écoles, on aime, on, on aime en parler. Pour moi, Jimmy Fan, il a trois qualités il a d'abord une passion pour la cause qu'il essaye de combattre, donc euh, il veut vraiment aider ces jeunes-là. Et euh, depuis le premier jour, il a vraiment euh, un projet ambitieux, une vision ambitieuse, qui ne l'empêche pas de passer à l'action, voilà, étape par étape, pour mener à bien son projet sans perdre de vue son objectif. Et sa troisième qualité, c'est la persévérance. Donc voilà, comme je disais, il a commencé en distribuant des sandwichs petit à petit, euh, il a développé des partenariats, il a trouvé un local, un restaurant, et il ne s'est jamais arrêté euh, de, faire des actions. Voilà, et pour moi, en fait, euh, si je peux rajouter, moi je suis d'accord sur la persévérance, et je rajouterais même la constance dans l'effort. quand on est entrepreneur, on ne s'arrête jamais jamais de pause, on l'est euh, souvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc euh, il faut garder, il faut continuer à avoir euh, cet esprit, cet esprit non-stop. le deuxième élément, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vous dire que votre projet est nul, qui réussira jamais. Et en fait, il faut avoir suffisamment confiance en soi euh, croire en ce qu'on fait, c'est assez proche avec ce que tu dis finalement, euh, mais toujours quand même en ayant, en gardant la capacité à remettre en cause ses choix euh, pour faire évoluer son projet plutôt que de l'annuler et de refaire un autre. Ça, ce sont trois points en fait pour moi qui sont importants. Si on veut parler un peu plus globalement, je crois beaucoup en fait en la nécessité et l'importance en fait de développer un réseau, euh, euh, de, développer en fait un réseau qui soit pas que dans notre métier, mais euh, un réseau d'amis, de qui deviendront aussi vos ambassadeurs demain de vos projets, etc. Ça, je pense que c'est important. Oui, exactement. Et pour rebondir sur, ce que tu dis, ce réseau-là, cette communauté que vous avez autour de vous, de votre, de, de votre projet, essayez vraiment d'aider ces gens pas juste d'aller les voir et demander de l'aide. Pour moi, les, des vraies relations, ça passe vraiment euh, par... Euh, on arrive à aider euh, plein de gens, on arrive... on donne. On donne. Il faut donner avant, faut de, recevoir. Et vous allez recevoir. Quand on donne, on reçoit tout le temps. Pas forcément par les mêmes personnes, mais ça arrive. Le conseil aux jeunes entrepreneurs, ce serait lequel Alors un conseil, c'est de bien vous connaître, on vient de citer euh, six belles qualités mhm. qu'on n'a pas tous. Mais euh, voilà, l'important c'est d'en être conscient qu'on n'a pas ces six qualités, mais qu'on en a peut-être une, deux, trois, cinq. Mais euh, que les autres qualités, bah, c'est des choses qu'on peut développer, qu'on peut tendre, peut, enfin, on, peut, essayer de les avoir, mais qu'il voilà, faut, se connaître. On les a personnellement ou on les a à travers en fait l'équipe qu'on va monter autour de soi. Et je dirais du conseil, c'est plus de dire euh, n'ayez jamais peur de partager votre idée. Euh, elle est forcément originale, elle est forcément extraordinaire parce qu'en fait, euh, il faut en tout cas le croire parce que sinon vous ne pourrez jamais être patron d'entreprise et entreprendre. en revanche, il ne faut surtout pas avoir peur de la partager. Seule chose que vous gagnerez ou que vous perdrez jamais, c'est la capacité à améliorer votre concept, votre idée, et puis de rassembler autour de cette idée. Voilà, n'hésitez pas. Et bon courage